sawangan langit wangi iki kemerlip lintang nambahi kangen ne ati opora kelingan nariko pacaran kowe nate janji tak bakal boblin nanging saiki koe ono ngendi tekamu tanpa semaya lungamu tanpa pamitan mengkene aku ngenteni seliramu karo ketungo muko awakmu neng kono bisa bahagia dolanan sing jenenge tresno iki yen ujunge bakalan aku nandang loro ati wangi iki kemerli lintang nambahi kangen ne ati opo ra kelingan naliko pacaran kowe nate janji rapat kalbo blinta

damn Lord